Aquí tenemos a Martín desde Uruguay. Uh, con la monorrueda. Un truquito para quien no sabe usar esa rueda. ¿Te hace falta un amigo? Tírame. demostración de que se podía. Los pájaros de mierda. ¡Ay, no! Eso es lo que te pasa para ir con la solo wheel.